惑星の保護者は自分が主催しています。 Então começaremos pelo básico. Inspirar. Concentre-se toda a energia em seu corpo e a libere. Meu só não é difícil. Agora tente você, irmão. Tudo bem, vou tentar. Inspirar. Sentir toda a energia em meu corpo. E. Uau, irmão, que transformação incrível! Hum? bom, se é isso que você quer, então cai dentro. Mas o que... Hijos, la comida está lista. Vengan a comer antes de que se enfríe. Belmont, vamos lutar. Quem vencer se tornará um guardião. Tudo bem, você vai levar uma surra mesmo. Ai! Bueno, tiren las máscaras, vamos a comer. Onde está o guardião desse planeta? Tenho um presentinho para você. Vamos ver se você é capaz de merecer meu poder. Rápido! Escondam-se todos em um lugar seguro. Olha, pai, é o guardião. Ei, você! Como ousa atacar esse planeta? Agora você sofrerá as consequências. Você é patético. Não servirá. Samurai, como você pôde fazer isso? É onde? Interessante. Você vai servir. Será o sucessor do meu poder sombrio. Ei, o que pensa que está fazendo com meu filho? Hum? ousam me desafiar. Continua no próximo episódio.